要教学的游戏叫做《古墓迷踪》，我们现在拍摄日期已经十月二十二号了，所以我们应急一下，为了三十一号的万圣节，我来拍一个有鬼怪的游戏。这位是玉山，它是猫，它是鸟猫。好，我们现在开始游戏。那今天就由我来当鬼。好，我现在教学一下，讲一下规则大概要怎么玩啊？好，游戏开始的时候呢，我们要先把这个这个板子插好，然后呢。 这一面是那个冒险者的版面，所以你会看到这里有四个冒险者站在路口，然后这里也是僵尸，然后这是僵尸的版面。我就当僵尸的人，所以我就看这面，可是我什么都不知道，我什么都看不见，我是一个瞎了眼的僵尸。对，那游戏一开始的时候，每位冒险者会从这五种宝藏卡里面各抽一张，然后大家看一下宝藏卡有什么东西哦。 那这里有玉玺、葫芦，或是棺材，他们这三位冒险者就是要偷这些宝藏。好，那我是僵尸的话，当然就理所当然也要守护这些宝藏。那每位冒险者他们的宝藏都是属于藏之穴，我不会知道他们要找什么，但是他们要找东西都会在板子上面，所以我会知道到底有哪些宝藏。好，那游戏一开始的时候呢，我们可以先分配给僵尸一颗僵尸伞，然后给。 玩家五颗玩家赛，然后从我左手边的玩家开始会掷骰，并且移动他们的磁铁。玩家会先掷骰子，并且开始移动。那骰子上面的步数的话，玩家只能选择一颗，还可以选择一步、两步、三步。那这个僵尸的话，当你骰到僵尸的时候，就会把僵尸这颗僵尸骰呢给僵尸，所以玩家就会少一颗骰子。 不过玩家是可以重丢的，而且重丢的次数不限。假是我不喜欢一二三步，我再重丢一次，这样是可以的。可是如果你又踩到僵尸了，真不好意思，那我又多一个骰子了。好，那假设鸟猫它骰完之后，来，喵猫先骰一下，哎，可以让一骰。好，它骰到，它这里骰到两步、三步跟箭头。箭头的话，代表你可以直接走直线。 走到底，直到你撞到墙停下来为止。好，那苗花问你要走几步呢？我要走三步。好，那请你走三步。我看不到，我不知道他要走，我不知道他要走哪一步。好，走走。一二三。之后玩家必须跟僵尸说他走了几步，所以你刚刚走了。我走了三步。好，对。那这个时候就轮到下一个玩家掷骰子。 猫它选择要走几步？四步。好，猫它走四步，我知道它走四步了，可是我不知道它这边在哪里。嗯，就有拿到好，然后当猫它走完四步之后，如果它停下来的地方刚好有它手上所拥有的保障卡的话，它就可以把它拿出来，这一张吗？嗯，好。 如果他手上有这一张卡片的时候，他就可以把这张交给我，表示说他找到一个宝藏了。而只有这个时候，僵尸才会知道到底冒险者在哪里。啊，不我，我真的什么都看不到。哇塞，好。

啦，僵尸获胜，哎，啊，僵尸获胜，累队，这个游戏，对，我可以得罪人，他们会针对你，对，再去雷队，雷，绝对不要跟一个会无缘无故挑起战火的人玩，这个游戏绝对不要跟喵猫玩，没品，没风度。